Ciao amici e bentrovati sul nostro canale. Avete in programma qualche festa? Perché la torta che vi proponiamo oggi è una bomba. È semplicissima da fare, ricorda tantissimo l'estate e sarà una grande sorpresa se la proporrete ai vostri amici. È buona, versatile, ma soprattutto è molto adatta ai compleanni. Iniziamo! Iniziamo la nostra ricetta tagliando a scaglie 300 g di cioccolato fondente al 52% e lo mettiamo a sciogliere a bagnomaria. A questo punto aggiungiamo 150 g di burro morbido e continuiamo a mescolare finché si scioglie. Quando sarà ben fuso possiamo aggiungere 3 cucchiai di latte e mescoliamo bene. Poi lasciamo raffreddare a temperatura ambiente fino al momento del bisogno. In una ciotola capiente mettiamo 5 tuorli, 120 g di zucchero semolato e 3 cucchiai di acqua calda e montiamo finché diventerà una bella crema spumosa per circa 10 minuti. Adesso aggiungiamo 2 cucchiaini di caffè solubile. In un'altra ciotola mettiamo 5 albumi d'uovo e 2 g di sale poi montiamo a neve, ma la consistenza deve essere morbida. Aggiungiamo il composto di cioccolato a quello di tuorli e mescoliamo con una spatola. Guardate che bel effetto visivo! Aggiungiamo in tre fasi 90 g di farina 00 e mescoliamo finché sarà ben amalgamata. Poi mettiamo i semi di vaniglia e continuiamo a mescolare. Infine aggiungiamo poco alla volta gli albumi montati e mescoliamo delicatamente in modo da non smontarli. Prendiamo una teglia con carta da forno di 24 x 24 cm e 7 di altezza e ci trasferiamo l'impasto. Livelliamo per bene e cuociamo a forno già caldo 180 gradi statico per 20-23 minuti. Importante è fare la prova a stecchino passati i 20 minuti. Ecco qua la nostra tenerina appena sfornata. Se volete vedere il video della nostra tenerina visitate il link in descrizione e lasciamo raffreddare completamente dentro la teglia. Una volta raffreddata togliamo la tenerina dalla teglia e con un coltello tagliamo la crosticina che si è formata in superficie. Qui abbiamo la forma della nostra ciabatta infradito per realizzarla abbiamo disegnato la sagoma di una ciabatta e poi ritagliata. La appoggiamo sulla torta e con un coltello tagliamo intorno, così da creare la forma. Per fare l'altra semplicemente giriamo e ripetiamo il procedimento. Togliamo le parti in eccesso ed ecco qua. Questa parte è opzionale. A noi ha fatto piacere aggiungere delle amarene sciroppate sgocciolate, e le abbiamo messe qua e là perché l'abbinamento amarene e cioccolato è spettacolare. Ricopriamo i buchi con i pezzi di tenerina messi da parte e ricopriamo interamente le ciabatte di panna montata già zuccherata. Infine possiamo dedicarci alla decorazione. Mettiamo le ciabatte su un piatto da portata e posizioniamo delle strisce di liquirizia sulla ciabatta dando la forma dell'infradito e completiamo la punta con un fiorellino di caramella colorato. Abbiamo colorato di azzurro un po' di panna e facciamo dei piccoli fiocchi lungo i bordi. Mettiamo degli MMM scolorati lungo le suole. Infine mettiamo dei biscotti sbriciolati in modo che diano l'impressione della sabbia e voilà! Guardate che belle le nostre ciabattine infradito! Una torta proprio estiva che fa venire voglia di andare al mare! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa torta! Guardate un po' che bella che è! adesso la addento mm. cosa posso dirvi è buonissima la tenerina è perfetta cotta alla perfezione umida al punto giusto ed è deliziosa poi ci sono le amarene che danno uno sprint in più di acidità e rendono la tenerina fantastica e infine c'è la panna